go for our video tuts of the day. Yes, come sto già report, eh, ho la febbre, cioè ho la febbre, insomma mi è scesa un po', però ce l'ho ancora. Ieri avevo a 39,5, 39,6, insomma molto alta, ma adesso ce l'ho a 37,78, insomma non, non è che non ce l'ho più, però comunque un po' più bassa, speriamo si tolga completamente domani. Eh, è un po' raro che io cada malato, cado veramente molto tirato, però c'è anche da dire che quest'anno, cioè nel giro di meno di un anno, in questo appunto 21 e 22, tra 21 e 22, sono caduto tre volte, eh, se non ero una in estate a fine agosto, e poi un'altra a gennaio e un'altra adesso, quindi non so perché quest'anno probabilmente, eh, soprattutto sarà qualcosa legato al Covid, perché qualche persona verrà contagiata, insomma, sicuramente perché io di mio, una, appunto come ho detto, non cado quasi mai, quindi perché vogliamo farci. Spero che domani mi rimetto in sesso completamente, ma non è detto, bisognerà vedere, comunque speriamo così. Ad ogni modo, it's a Friday once again, Severi Friday. I shaved my beard with this fantastic electric blue black and grey razor, only 80, 80 euros, very cheap, very great ripeto sempre, eh, in realtà eh, due settimane taglio questa parte qui ogni due settimane, infatti vedete si, si evidenzia adesso, e mentre ogni settimana questa parte qui. Questo perché, lo ripeto sempre, il mio modello di riferimento, come modello di riferimento Aragorn del Signore degli Anelli, ovviamente non somiglia né al personaggio, all'attore che è molto più bello di me, anche altre cose molto più bravo, ma appunto semplicemente la sua barba, il mio modello di riferimento, insomma sì questo. Eh, e poi invito sempre a vedere la, uno dei miei video più visti, cioè il secondo video mio più visto qui su questo canale, che è relativo appunto alla, anche alla barba, in cui dico anche una cosa sulla barba, molto interessante, fa anche ridere, comunque anche ispirata da un pensiero di Shakespeare a riguardo sulla barba. Poi, se Friday Once Again, se Friday ho visto il mio programma preferito sul cinema, che è il Cinematografo di Marzullo, sul canale principale qui italiano, eh, appunto è dove si, come ripeto anche qui, si commentano i film usciti in settimana da parte di critici e attori sia in collegamento che studio, ma anche delle persone ad uscita sala dopo la proiezione dei film e poi si commentano gli incassi, la classifica, il botteghino dei film, insomma tutto questo. Scusate ma la gola vi fa ancora male e comunque ma soprattutto la, il, il, conduttore Marzullo pronuncia la frase la sua frase calda sul cinema che è questa tra poco buonasera buonanotte cari amici di Rai 1 il cinema è sogno il cinema è cultura il cinema è libertà cioè cinematografo i film della settimana i critici il pubblico i protagonisti sì, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema, il cinema is eh, dream, cinema is culture, cinema is freedom. Create fruit, create fruit. Um, sì, and as every Friday I uh, watch my favorite program on, uh, on the art, art night, this night. And, uh, eh, c'è cioè questa sera eh, dove appunto si parla di arti, anche artisti meno noti, ha condotto da Marcori, quest'anno un gran comico italiano, un comico italiano che fa molto ridere comunque lo consiglio come sempre agli italiani qui nel... e anche a quelli che in generale si iscriveranno in futuro al canale veramente è un bel programma in generale consiglio di vedere Rai 5 perché eh, propone sempre dei contenuti molto interessanti ormai è uno dei pochissimi canali che guardo se non l'unico sì ehm... poi It's a Friday Once Again Severi Friday eh, ci sarà l'episodio se non erro oggi 35esimo Fitz e Freddy Once Again sulla serie musicale mia, ma soprattutto del maestro mia, perché in fondo lui l'ha inventata la frase cult, però non lo so se in realtà ci sarà proprio, un po' perché ho la febbre, non so se ce la faccio, e un po' perché in realtà eh, con oggi facciamo un anno proprio dalla mia, eh, cioè dalla mia il fatto che ho iniziato appunto la serie, in realtà eh, spiego meglio, in realtà un anno effettivo sarebbe dal 4 giugno dell'anno scorso, quando appunto in questo episodio che ho chiamato pilota poi, nel corso diciamo successivamente, ho modificato il titolo, l'ho chiamato episodio pilota, eh, io ho riunito praticamente tutti i venerdì, eh, parlo dell'anno scorso 2021, di maggio e l'ultimo di aprile, e in quel modo appunto ho fatto iniziare la serie, anche se appunto in quell'episodio è un episodio a cappella, perché in realtà eh, parla solo Mr. Lynch che voglio dire però già da solo fa musica con la sua voce quindi già da solo eh, quello è un episodio musicale quell'episodio e quindi questo significa che non è detto che io farò l'episodio questa sera ma potrei fare appunto eh, di nuovo come l'anno scorso cioè aspettare che finisce anche tutto il mese di maggio e caricare il nuovo episodio direttamente ai primi di giugno come riunendo appunto tutti, eh, tutti i venerdì di maggio l'ultimo di aprile e quello di oggi per iniziare la nuova serie che a quel punto si potrebbe chiamare It's a Freddy Once Again a Music Series The Return, proprio perché appunto <laughs> sarebbe il ritorno e la seconda stagione in un certo senso, quindi sì questo, appunto chiamarla anche Season 2, vedremo un po', comunque dipende, questo pure che lo faccio normalmente dipende da come sono, diciamo, come vengo ispirato eccetera eccetera, vedremo un po', però volevo avvisare di questo. Poi comunque ancora non so, nel caso lo faccio stasera, su che cosa si baserà, vedremo un po' Eh, poi, ehm, sì, oggi, eh, oggi poi pensavo ai pezzi successivi da caricare sul canale tastiera, anche se ah, comunque eh, riguardo alla, alla, diciamo alla, alla serie su It's a Friday Once Again e come è iniziata, invito a vedere un video che feci proprio sulla questione dell'It's a Friday Once Again diversi mesi fa, ai primi gennaio se non erro, quando appunto un ragazzo poi alla fine dell'anno mise un video in cui riunì tutti 54 venerdì del 2021 e tra l'altro questo video sta avendo un grande successo, al momento se non era più di 60.000 visualizzazioni, anche se mi sa che 31 dicembre, insomma, però appunto in questo video spiegai che in realtà sono stato io il primo a creare una qualcosa su appunto con questo episodio pilota su It's Friday Once Again, però spiego nel dettaglio in che modo e c'entro anch'io in realtà su questo fatto come Mr. Lynch ha cambiato il tono della della frase, parliamo ancora di quando aveva la barba, centriamo io un altro utente, ma, eh, ma sì appunto per questo fatto che lui cambia il tono con cui dice questa frase. Appunto, invito a vederlo perché lo spiego molto bene, gli spiego molto bene questa cosa in quel video, quindi se vi interessa è in descrizione. E poi sì, dicevo, per quanto riguarda i pezzi successivi sul canale tastiera, in realtà già ne ho parlato ieri, di quelli che avrei, avrei caricato oggi, e appunto eh, sono Mystery, Mysteries of Love da Velluto Blu, due nuove versioni, la, quella French Horn solo e Strings solo, due nuove versioni strumentali. Però ripeto brevemente questo perché appunto la, eh, diciamo, poiché la settimana scorsa ho caricato un extra per il mio tributo al compleanno di Angelo Badalamenti, che è stato lo scorso 22 marzo, questo extra era proprio un pezzo da velluto a blu ed era eh, Night Streets Sandy and Jeffrey e poiché appunto ho pensato ancora perché non carico anche altri pezzi sull'onda di questa cosa e allora ho pensato a interpretare come ho già detto ieri ma appunto andatevi a vedere il video di ieri già ho detto le cose anche queste nuove versioni di Mysteries of Love in realtà devo, devo interpretare, dovrei interpretare anche la traccia Frank ci avevo messo mano un paio di settimane fa poi l'ho abbandonata perché è un po' più complessa ma se mi ci metto ce la potrei fare e sì, tra l'altro la consiglio, è una traccia molto oscura, ma adesso per la, la colonna sonora Veluto Blu è già la prima colonna sonora per David Lynch di Angelo Badaventi, molto insidiosa, molto misteriosa, c'è lì un'anticipazione di Twin Peaks secondo me, sia con la musica sia a livello generale, la trama del film eccetera. Comunque sì, queste due versioni di Mysteries of Love, comunque come sempre vi consiglio le originali perché sono tutta un'altra cosa, le mie sono solo modeste, anzi sono proprio insignificanti, Comunque sì, eh, quindi questo, se avete visto quindi dei preview, eh, sono i preview appunto della mia interpretazione, come al solito video completo in descrizione. Se vi interessa, sì, credo di aver detto tutto. Nel caso mi avesse venire altre cose in mente, come sempre aggiungo in descrizione. e eh, a great day again, a domani. Speriamo che sto meglio, veramente domani.